还吃半嘞？ sekitaran ini Jo tuh sepi pak siapa yang ada senjata mana ada oh iyalah anak senjata sur oh gangguan aku leh ini bro lol

squad main squad tim pokoknya mati di situ kenok kenok Bang bangkai yang WA ini Yang lu kena mati itu mati sebuting sur ada masih sebuting sur Udah peluncur. Habis peluru aku nih. Ini teman nih, habis peluru nih. Ya, habis sur. Ya ini papa healing kamu tuh. Sanya habis peluru. Rumah besar tembok mana, Sur? LOL. Di bawah ya? Di bawah, Sur ya? Oh, lain. Oh iya. iya. Lens 4 kami, nih, land squad nih. Land squad. Ya tunggu dulu, tunggu. Ya turun. Turun, turun, turun, turun. Turun, turun, turun, turun, land squad, turun, turun. Yep. Oh, tembakan. Aku jaga sudut sini. Oh ini bisa, ini bisa, ini bisa. Nek nih, nek sedikit nih. Ke bundaran situ, sur. Ya dalam bisa, dalam bisa. Biar sur di atas. Iyalah. Tuh. tuh di pohon nih wah lambat sur bisa ya baru naik ini tahu sih tadi ya aku bunuh berapa lah ya ini baru ke pasus sekitar markas yang sana awal ya. eh? eh? Tuh musuh atas mid, musuh atas mid. Ayo eh, cepet cepet. Iya nih markas nih. Iyalah. Ya, singkat. Ini jadi ya. Gue loh. loh. 你这包黑啊？念念。喂，走走走走。 Oh iya yo. Iya. <laughs> ya, hanya maju ke depan. Tuh, tuh, tuh. Tuh kan aku tembaknya. Iyalah. Yo Rumi, itu Mi di markas tuh. Oh, nih bisa. Oh, itu ada sebutingnya, Sur. Yang kaget langsung. nha. Các bạn

ada dekat ini nih. Nih nih. Nih sini di rumah hijau nih. Eh atap atap coklat nih. Kawannya nih. Ini nih. Dan ngeker ya dah. Oh memang enggak nyerang si dah ini. Baik kita. Iya, Tenang aja ada SKS eh siapa ada kit yo ada di sini shit about you Every time they doubt you that shit about you Forget about the clout, yo Itunya ke sebelah situ, arah kita tuh Arah 195 Oh, no, no ngotot. Weh, lawas meneh kita leh. Weh, cepat eh, Jonai. Musuh tadi lari yang seorangnya tadi. Sini, biar aja. ininya aku aja nih sempat segala ngalah ini Wah, tahu juga sur beri aja sur dah ada kolak nih habis nih banyak SM nya situ When I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face. Maju mi, maju mi, maju mi. Ya Allah, hiling ko. Aku nembak hero mi ni. Ada aku pa. Maju. find some fucking safety I'm coming in hot like a bad bitch Can't save me, Habis, habis Habis Itu gitu Itu lekitku tuh bisanya uh, Sini, kit nih, cepet nih hindi ka mami, hindi ka sembarangan. Depan sur, Osmi Osmi. Ya, ini jorok nyerang. Itu depan waktu. Depan waktu nih Osmi. Bisanya di Ponyur tuh. memang tidak ada pistol